इंदौर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पी एस हार्डिया को नेत्र चिकित्सा में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है डॉक्टर हार्डिया ने उन्नीस से नेत्र चिकित्सा का कार्य शुरू किया था और 10 साल पहले उन्होंने पाँच लाख ऑपरेशन करके इंदौर का नाम रोशन किया था और एक रिकॉर्ड भी बनाया था